Also bei uns gibt es keinen normalen Tag äh, in Preschewo, wenn ich am Morgen aufstehe, das ist meistens um 6, ähm, 10 Uhr am Morgen, äh, laufe ich zum Zelt und schaue dort, äh, ob alle Volontäre noch dort sind, machen wir ein schnelles Briefing, dann gehen wir einkaufen, was, was fehlt äh, zum Suppe kochen und äh, Tee vorbereiten, dann erwarten wir schon die ersten Bus mit Flüchtlingen, im Moment sind es wenige, im Moment können wir etwa 2000 haben. Äh, nachher kümmern wir uns um Flüchtlinge, die im Zelt sind. Sprich, äh, wenn es Frauen hat mit Kindern, können wir uns mit Kindern beschäftigen, ein bisschen malen, Musik hören. Das Essen wird vorbereitet, dann schenken wir das Essen aus. Und meistens gibt es dann einen äh, nächsten Bus, dann gibt es auch Züge, wo sie weiterfahren auf Schied.